Este, mm, mm, bueno, tu nombre, este, de dónde provienes y me gustaría que contestaras tres preguntas. ¿Qué te parecieron las conferencias? ¿Qué es lo que te gustó de las conferencias? ¿Y qué piensas que aprendiste de estas conferencias? A ver, a ver cuántos tomas. <laughs> ok. Este, mi nombre es Tiburcio Márquez, vengo de la ciudad de Querétaro el curso, el workshop me está pareciendo muy padre, la verdad es una muy buena oportunidad para que todos los docentes que estamos interesados realmente en el aprendizaje, tanto de nosotros como de nuestros alumnos, intercambiemos ideas. Los ponentes que se han presentado son excelentes, nos han puesto actividades muy dinámicas y lo que yo me llevo de este taller son muchas ideas para ponerlas a prueba con mis estudiantes y como todo es ensayo y error y ir mejorando en el proceso de, de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, Entonces, este, ¿y qué es lo que más te gustó del curso? lo que más me gustó fue las actividades que puso el doctor Christopher Moore. También eh, que trabajamos con circuitos eléctricos. El doctor Dredd este, el, eh, pues Denek. Denek, ajá, eh, que nos dio muchas ideas para las clases, con pues, muchas actividades divertidas para los alumnos. Y el doctor de las lentes. Este, Dewey. Ah, el doctor Dewey, que trabajó con imágenes, que es un tema complejo y, y la verdad el eh, desarrollo estuvo muy interesante y las conclusiones y lo que se puede lograr con los estudiantes también. Este, entonces, ¿algo que aprendiste en concreto? Algo que aprendí en concreto. Eh, sobre todo la parte de, de la interacción, o sea, las clases de forma que el maestro no sea el que está siempre hablando, sino que realmente el alumno va a ser partícipe o activo en su proceso de aprendizaje eh, es lo que me llevo, las ideas para poder llevar a cabo ese proceso. Muchas gracias.